США предложили по-военному ответить России. Вашингтону предложили применить меры военного характера в отношении России за якобы нарушение Е договора о ликвидации ракет средней и малой дальности ДРСМД. Об этом сообщает РТ со ссылкой на обновленный доклад исследовательского центра Конгресса США. Отмечается, что первая редакция документа вышла в 2015 как указывают аналитики. Американская сторона сейчас взвешивает различные варианты действий, направленные на уменьшение угроз. При этом опасным считается появление у России новой крылатой ракеты которая якобы нарушает условия ДРСМД. Среди потенциальных ответов называются меры военного характера, такие как разработка и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения, и дипломатические шаги, а также консультации с союзниками США то же время эксперты указывают, что Вашингтону будет крайне трудно найти союзную страну в Европе или Азии в случае появления в Америке новых ракет средней и малой дальности. В отчете напомнили о призывах целого ряда европейских государств к выводу порядка 200 американских ядерных ракет, остающихся на континенте. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпе заявил, что если Россия не вернется к исполнению ДРСМД в течение 60 дней, то Вашингтон сначала приостановит его действия, а затем начнет процедуру выхода. О выходе США из ДРСМД американский лидер Дональд Трамп заявил в октябре. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг так как Москва нарушает данное соглашение. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.